kila mtu asikie. Eh. Kesho jaribu, utakiona. Kuna watu wageni hapa Kenya. Huo ndio ujumbe eh, atua pale kwa kila mtu. Si kila mtu ako haki yake hapa Kenya, pana cheza na sisi wewe. And I will discharge that mandate without fear or favor. Unatisha nani ba? Unatisha nani? Wherever you are, I will deal with you. Unatisha nani? Kesho jaribu utakiona. Unatisha nani hapa Kenya? Wewe unaweza tisha nani? Wherever you are, I will deal with you. Wewe Una meno ya mbele, meno ya mbele yote ni ya fake. Unaweza tisha nani wewe? I will deal with you. Tutaweka wewe hapa kamiti. I'm ready. Umesema I'm ready. oh, <laughs> mapambano, mapambano. Bado. Oh, mapambano, mapambano we will not be scared. We, tuko tayari, polisi wajitayarishe mpaka jioni, ni kukimbiana hapa na Eh, utajua uji. Ah, mapambano, mapambano. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. I want you to jump. Get ready, get ready. Yaani unaangalia tu Charlie ni mwanyaji, akipata udem anagonga na anawacha. Anagonga tena huyu anawacha. Alafu tena demu wewe msuku tena ati unataka kufuatana na huyo Chalisi kugonga tu na kudambu tu bado. Okay. Sasa huyu Dinga ni mtu anatumia na kudambu, wachana na yeye.